الزلف اللونية مثنى تيسماتين ثكين تسجلت ثمينوث إون نهجا ومن سما تذيوينيث نايمون ونقاط فرانسيس انترفيو تتسجل ثكين نهكا تسد إيانجازن تلاوين النا إمازيغان يقدشن ديال الحريش انتوذث أما ذي السرثيث ذي القذلس تذمسا ثسنا ثسنا مكان امزقون فزورير ارثقرا يال ثكلت اغدي روح وانقاز نا ثمطوث ثمازيغث يقدشن اف ثمازيغث و ذقوين نظن إيه سلفرح أم قران أثيد نشد أغدار أغورنا أغو ستوديو يكينا يوكن أن نستقردش تذي وينيث تسجل تكن ثم زواموث وينيث ذيون وانجاز يسعن أزل غرنا غلون عزيز غلون القبائل اللي مازال سمثا ذوين يسعدن أمشوار أم قرحان ذق مزروي نتمزغا ثلماس نايمون قرا كثوها الجزائر نا لدغا ثموت القبائل وكين ذماس عبد النور علي يحيى مس عبد النور علي يحيى ثورة أدنوغال ستلقايث أبثمث ثوثيس النوي ثذي ونيس لدغا ثذي ونيث يديس لدغا أف ليس أمينوث يدي سوفا يكان وكين داين داين منقار يسمى فرانسيس لا كريز بربر دو 1949 نعم مازما تدرى مازيغت تزغنت تمز مازيغت نعم تزغنت تمازيغت نسكو سنة 1949 عند ذيكس افكاد أذم نسين إم قراحانن وكي وكذا كي ضمر كل حمودة أكد بناي والي ثانيا إلى دقوزول مع لو تيتر لي ساكين إنك فرانسيس سيمكاد كال إيدونتيتي بور لالجيري نا سمازيغ سقبايليت ذا شورت ذا شوت ثماكيث الجزائر إيه بغلاضي هذا سينيغ إماس علي يحيى عبد النور تنمية شادين جدن الدار عبد النور الدار عبد النور نعم تغيض أدليس نعم لا كريس بربر دو 1949 نعم هاهات هذا راه ذا كان كومكانيو الكومكان فوقاد يزمرنا تسقسين اسقسية كي نعم اشو غادي ترجيض الميد السا يتسفغض ادليس

Euh, après وغا الافوكاتو اي بي وغا بريزيدون دو ليغ دي تروا دلوم والحلاني دايرو ثمني هذا كل يوم الناس شخصيا وتاسن باش انا نقوم صافي طفى في السنين وربي غير الوقت اللي ادير نغل حاجه باش يفرق الناس مثلا القبائل ما درت قبائلي وين فرحانه ما ثنيتي كان هكا الشغل امامي ذاك كيكسر حربي الشغل يعني باش هذيك السفاره نعزو تروحوا على شمال جيردوها وكاني باش يقيم التاريخ يوراو نغرا ذكرا كل يوم نادي زرا شي تفضخل نغشو هذا يقدم هذا نسا تيغر باش هذا يولي اسكواسني نغ الوقتني اشوك صارن ونسا ديالنا باش اسكا حكم الدين الظلنا شو كسرني ثموتني باش هذي يقيم هذا ندجان جدود نسن نكون نشفى يشد جدجان جدودنا وين داروا براونا عاد شفنا شو جان جدودنا تنمية الدار النور قبل هذا راح نكشم التفاصيل ديال لي كينك ولكن نتسمكتي غادي توالين دار النور الا ديوث يون عقل يعني يوث تمشولت يدي في كان طاس امرنسن ذي ذي الجيرانين غادي تغنيه مجال فرنسا هذا كان ثلاثة يسماون إلا نجمس مقران إقلولن دوك 1919 19 17 13 سنة وكيد مجد علي يحيى ذن الثاني ديال سكرن أنا من قرن جي تي أنت عيسى تيدي يموت آه، سكواس 78 إلا داني جيما وايض يكاد أبغاب دار النور إلول 21 يسين كين يساد آه، سعيد سعيد يلول 1925 نتا دا فارماسيان ديال الوقت اللي لقيها ويوران يون آه، كي خاص فرانسيس ان رول ديال كريس بيربيريس غادي تحكوا فلاس من بعداك ولا دوك نور ميال فرنسا داني الى وين يتواسنن داني راشي لول 1929 26 29 28 28 اسقسي نو دار النور نعم. انت واش قلتي مغناس ني مقراحان نسيو ديك واش تاكي شتي آه، تكاد هاد الشتاكي آه، بناي وعلي اسام زوارو en 1944 إلا ذي الجزائر نسرق روحنا الورشة لي لسيد بن عكنو والرشيد كان يقارن لنا كان عنده 15 سنة من يروح انا يروح تموت سعيد انت ماشي سي قلا خاطر لا فاكولتي قلا كتقرا لا فارماسي ماشي ماشي ديال سي لا فارماسي فاكولتي لونيفرسيتي انا نهضر نهدر كوخم شو يكسر ذاك سكيفي سعيد نسا ولا دينا لا بلي تيكي خاطر الوقت الكويتي آه، لا مي راشي دينايس دينا لا بلي سعيد نعم. خاطر ديما سامقو غانك تشيني قود غيك لا يو آه، يو آه. خاطر تي محسوب يموت بابا كي قرن كوخام محسوب تقدرني محسوب امبر بس امبر بس نعم. ce qui fait que واش يعني بانت دي 45 كيفي تدرت تمشطوح محسوب تبع عندك مدن ضرانا ما كيصار ما يصور الحاجة نهضر سنة في الخير في كذا وكذا اي 45 بدات وعلي غنسايا اكتفن ابري 45 لو ولاية خاطر تفن لو ريسبونسابيليتي وزوم بصح الناس ديال الجزائر يروحوا يطرفوا كابيل دواعية اون 45 نسيك طرف كابيل إيرينا بدا كيف بدا خاطر قبل لو 8 و 45 البي بي ا يناشني مدن نعدي على الصلاح باش نتفاهموا يومين من بعد مخرب ناس مخلط يثمرت القبائل لان كذلك فانا الماكي الور ديجا رثان وعلي يرثى بصح كارون 45 وعليه يطف الرشاقيق قد يقلني ليسي يتعيد سن يعني ما بغضت ندي ديني غاميك يعني انت ما ولاش عارف انا مش فاض زعما لي متشد نعم. لا بارور آه. دالفابيتيك الى علي يحيى محمد الصين سميت محمد سي ابري يوغان رشيد فيديراسيون دو فرونس كتف رشيد اسمع رشيد الى اعيش سعيد عليش يوغان فارماسيان في زيوزو الى سعيد عيش الى الى محمد ويدير يتعمر مسك من لغنان كرمسي مزير مزير لا يتعمل ربعه الى علي لايمش خمسة ساعة إلا سعيد شيبان ولي ونيكوان ذا نغلا في وقت مشهد مينيستر إلا سعيد شيبان ستة إلا ولد حمودة ولد حمودة سي عفاهم بي عمر عمر إلا دينا إلا صدق حجرس إلا صدق حجرس وين سعد بوزر نتا سمير دارسيان سمير دارسيان يعني بوكيني ألور لان دينا وعلي بن يزاريثن كل حد بلد فاني يشوف ويثني ويهدر يرسل خلاص السؤال مع التاريخ يخرج ذم التاريخ خطر آه وقد يشيرين البيبيع وبغينا نهضرنا في جذورنا اشي خدمنا اشي تجان إلا يستاقي تنزورو في فلاس يعني باش أسيدي السوفا خاطر وقفنا البي بي ا كيقرب اسمي ضبض نواره بنات المرتقي ضحيات المرتقي وما جيكنا وثلاثة ثموت موت ثلاثة بدا بدا نخدم انا خمسة وربعين ساكنة ستة وربعين على فان الجيران فرنسا فوق ستة وربعين خمسة وربعين ستة وربعين au, au mois d'octobre, et Romain a reçu l'amnistie. Ça fait que des condamnés dans le PPA, hein, parce que c'est dans la chimie, parce que c'est cherchent euh, euh, les élections de 46. Youssef Msali, il faut du Congo, Youssef de Zahir, en 46, il n'est pas cherché. انتخابات النحر فرنسا بور ديبيتي فرنسي ثمرت القبائل فرحنا نسامح نكون نسا عداو نبغى نخدم لكيرنا باش نسوفا طلع نحر غنصور على البرلمان ويد قرار باش نهضر باش نهضر ننظر ننظر تقيمة كنية دونك نوفمبر نجمعان يبوزريع مساليف كانس نوثني وفانس دلا فيلا دينا نجمعن آه، وعليوك العمرات حمودة جبدن ثلاثة الحوايج ثم زوروث أمك ثلاثة آه، مي ثني ضاد رحت تنغم رحت ضغبة تنغم يومين ثم مع حبست أشوف واقي سروكي يعني تاقي تمزورو في سنين مثلا توصل توركتيني تقرض الشركة نشارك انتخابات نكون ذنوب في ثلاثة تصد باش أن نرتفع الصلاح أن النار باش تغني ثمرة النار تصد باش بالضبط كان نار باش الشركة اللي زالت تلقى واحد سن مي لنا يحبسن اديلي الكونغري الكونغري أمزوال

ثموث القبائل السوثر ان الناس الى قناعه ديال الصلاح قرا إيزون ont لوس l'os Voilà, c'est-à-dire organisation spéciale. يثموت القبائل باش تدرسل خطرهم من تموت القبائل تتكد محسوب النفس الناس يشاركين البي بي ا مازال لاندكين يثموت القبائل مازال القبائل اللي لاندي فرنسا كان دازكن بوين اللي دازكن دازكن فازقن آه، دقنن ففيت كان 15 آه، مدن باش هذا يديني الكوميتي سونترال الطفل آه، وعلي بن نايك عمرات حموده وكتايت احمد ثلاثه الطفل هذا فبراير 47 15 16 فبراير 48 خاطر الكوميتي سونترال كريان بيرو بوليتيك 48 البيرو بوليتيك نجمعني ثمرة القبيل وعلي غيرنان وقمن ايد حمد يولي البيرو بوليتيك وتكلس لورغانيزاسيون سبيسيال 48 تاكيني في ثمرة القبيل ثمرة القبيل وغالا آه، قال لي قارني ليسي ما نروح لي فاكونس تفغنر ثو دير تروحوا لك آه، لي ميليتونس جماعه نهضر نيسن لكن يشفي يبوس شو سنين وعلي وعلي وعلي بناي الناس المزرعه إلا قد تروحهم أسواليم يمشطوا حالا الناس أسواليم يتدارت آه ونساء عندها حانوت إميرني تحالوت حانوت 500 آه، فرون آه، دايك ساعة ساعة تقريبا أشي ساعة يساعد دخان يساعد سكر يساعد اتاي يساعد دخان يساعد إيه، شطوح دات هكذا الناس مي وين يروح رحت سيني رحت كون داوم الحاجه وين يروح انا ردينا تدار خاطر تخلي في تاع تعداين مدن كل يوم آه. شارد الى خداغ آه، صافي اثي الطب ما يروح يولى ديال آه، ديال الدخان نهار ديال السكر آه، اش يحكوا شي يكشني شو تخدم تروح الدار السوق مليان ماشي هذا كذا اي 50 مدن دقات عشرة مدن كل يوم الناس تولي يمشطوا حنا كاع ما كيخدمن صافي يعني. تروح للفدار ملي كاينين يدي بوس انك تروح آه، لحد المشاعر انك سقسيت تولى شريك ديني بون باش نخمن لابروباغوندي يعني باش الطفل الغسيل يصير ثمرة القبائل طف يعني يسمعوا الرضاعي ثمرة القبائل صار يوت الحاجة خاطر مسالي يولي ثمرة القبائل يطلع يعني سينا رزديك يعني وعكيو عكيو سينا رزديك يروح ردينا خاطر ولاتن وذاك جوتان ردينا عم بنايا مع عمرة عمودة ولاش غير نتا نسمي ولاش غير ديك ولاش غورس غورس غورس خاطر زرب لي فقد زرب لي فقد زرا ديجا زرا كلش مادام يروح الحمام فضرن ولا عمارة الشيخ يتدد فيه ولا عمارة عمارة عمارة الشيخ آه. عمارة الشيخ خاطر يزرع واحد 4 4 كيلو 4 كيلو مدمج الخبار روح عندكم الدن آه، آه، المسالي وكل جال غاشي جال نذنب يعني دي انا إيه، إيه. انت كنت انا زاروني الحساب مازال مثلا وتسينا راكم ايه الا دي الحبس يعني باش مي مي كي تولي مدني ميران ديال الحاجه طنقرانت آه، ذنبي توجد سواء ما تفنين فلاس شحال شحال إيه. كذا دونك مي يديروا حال حردنا دولا خاطر الشميع راه مرة الشيخ صافي دينا وفنجد يعني الحوايج ديالي كان 47 يكفى يعني سادرال يكفى سادرال خاطر سي اون دات كي بور تونير كي بور تونير 47 كيلو اظن مولا شاغي ليف عندنا شي طاخه ولا كاي شطا عندنا غال عندنا شطا نصفاصيل إيه، ولكن آه، اللغات اللغات كان آه، آه، اللغات التفاصيل تسقسينا في المسألة تاكيا تنمير كما تيدنا غير هي تقول فوكان نزل دقيقة ناقص اللغة الرومانيه